I'm here, bro. Many days, one week now. Now I'm feeling good. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz ben. Today I react to the new song of Pej, Murda and Summer Jam. The song is called Exi. Summer Jam is good rap. I like Summer Jam. I like the song Pamba. Pamba, I know. <laughs> Pamba. If you know, let me know in comment, bro. But this song is a new song. I I don't know. It's my first time to listen. Uh, Beige. I think he's a YouTuber. Enjoy this video, bro. Smash a like, about it all, and follow me on Instagram, bro. Let's go, bro. Let's. efendim. Kalıyorsunuz eksik. Do you listen the beat? Do you listen beat? The beat is very very good. I like the beat. I like the beat. In the beginning. I I know. In the beginning. The beat is is wow. It's very very good it's like uh, you know uh, Travis Scott vibes, you know. Travis Scott vibes. No bro. <laughs> no bro. I like this song. I like this song. I like this song bro. I like this song. The vibes very very good. I like the vibe of this song bro. Yükselir arkamda şehrim Çünkü bunu seçtim Arkamda bahçe Çıkartırlar pesti Tüm gecede Netflix İzle bir de bad bitch Takılamaz eşsiz No, no, no bro No bro <laughs> No bro No bro No bro No bro, no bro This beat is This song is çok güzel bro Çok güzel ya Çok güzel can you Mr. Next'in Getir bana Kalıyorsunuz eksi Ben de kazanıyorum presti Filmi gibi Bege Nesli ee, Travis Scott gibi It's like Travis Scott It's like Travis Scott I like the vibe bro I like the vibe Tazın tazın kaldı eski Dinleme wow, wow, bro. I like this song. <laughs> I like this song. I like this song. I'm waiting Murda and Summer, Summer Jam. I like, uh, I like Summer Jam. Uh, I'm waiting Summer Jam and Murda. Fuck the power, I'm on What? Murda. Murda, bro. Murda. Murda. Murda. Murda bro. Murda bro. Murda bro. Murda bro. Flawless be, ulă mama sexy Tipping on LSD Bodrum care jet ski Arabada flat Her şey designer her mevsim Wow, what bro What What What <laughs> Murda Murda Terk ettim Pussy hani erkektin geldik gitti enerjin Mahallemde mükremin Zirvesinde ülkemin Bitches like I'm Larry Flynn Gel güzelim güzelim Good vibe Murda Murda is is good rapper bro Murda is good rapper I like this song I like this song I like this song No no no bro No bro No <laughs> Yeah düşmanlarım aç tüm dostlarım masada Baby hep yeni doyar Gittim aldım Fransa'dan Afrika ass ne güzel bir manzara What? What? What? What bro? Wow! <laughs> Ah, benle para konuş başka bir dil anlamam Kalıyorsunuz öpsün Ben de kazanıyorum prestij Filmi gibi Begenesi No, no, <laughs> no Jam. Jam. King of Spotify. What? What? <laughs> What? What bro? What bro? <laughs> Who is this man? Jam, Jam, Jam. I like Jam. I like Jam. Wait. Spotify Her, her, her sene 500 milyon stream sen yine de bir say Mamilara şampanya I like one ise Woo Woo The Woo Abilere çay Nalet olsun gibi oldu şu üstümdeki hype Ekmek parası bu can't touch Bana para sana göre Texas Şarjörü müziğini doldurduk Boleş kafanıza headshot Yeni Santos No, no bro, no jam sevkiyat Siyaga Prada Louis Manitama Eliza Mahallemiz buralar Semtim Sakar Cem Cem Cem is my man I like Cem I like Cem I like Cem I like Cem Tur atar Gezmek yasak İşleri gayrimeşru song. I like this song. It's like it's like Travis Scott vibes. You know, it's like mood of Travis Scott. God, bro, it's cold now, bro. I like. like this song. I like this song, bro. I like. I like this song. This song is. It's like wow. It's wow, bro. <laughs> it's wow. This song is wow. It's wow. It's wow. <laughs> it's wow. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, frère. Laissez un gros pouce bleu. J'ai grave kiffé la chanson et tout. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars, YK Isiris, et je vous dis, Guru Churus, see you.